Sono diciamo, Gerardo Fucci, rappresento un tour operator agenzia di viaggi di incoming in eh, Basilicata chiamato I Voyage, con doppia sede, una in Basilicata a Senise e un'altra sede in Sicilia a Palermo. Noi facciamo incoming in Basilicata e tre motivi per venire in Basilicata sicuramente. Il primo è Federico II, con eh, tutto il suo bagaglio culturale che ha sconvolto completamente il nostro sud, eh, culturalmente, enogastronomicamente, noi abbiamo ancora eh, tradizioni che sono legate a Federico II. Un altro motivo per venire in Basilicata è sicuramente Matera, con i suoi sassi, la visita di Matera che è un'esperienza un emozionale eh, unica al mondo. E un terzo motivo sicuramente è quello di eh, assaporare i prodotti tipici della nostra Basilicata, cita, tanto per citarne alcuni il peperone di Senise, il canestrato di Moliterno, i fagioli di Sarconi, che rappresentano delle unicità a livello mondiale. Maria Angela Miranda responsabile marketing delle Masterie del Falco, struttura ricettiva 4 stelle, situata a Forenza. Tre motivi per venirci a trovare, i valori della nostra terra, la genuinità dei nostri prodotti e un viaggio d'esperienza. Allora, io sono Antonio Ielpo, sono il direttore tecnico del Neo Uh, tour operator eh, lucano che si occupa di incoming che si chiama Pennino Travel Perino Travel ha sede a Lauria e fa parte di un'organizzazione che si chiama Explorer Basilicata che si occupa di servizi turistici in loco da quelli sportivi a quelli ricreativi a quelli dell'accompagnamento per i turisti e in più è titolare appunto della licenza di agenzia Viaggio Tour Operator. Noi siamo qui per proporre il nostro territorio ricco di bellezze naturali, di cultura, eh, di persone simpatiche e di un'ottima gastronomia che non guasta mai in tutti i percorsi che siano naturalistici o culturali. Allora, sono Antonio Auriem, direttore dell'Hotel Seabrizzi di Scalea. Eh, ho apprezzato molto questa iniziativa della Camera del Commercio Tedesca, italiana in Germania eh, sono felice di avervi partecipato e spero che si possa eh, rifare il tutto anche in Calabria da noi a Scalea, perché c'è un mare splendido, perché c'è la gente meravigliosa e perché si mangia benissimo. Mi chiamo William Gatto, sono di Cosenza e mi occupo di turismo culturale col Parco Tommaso Campanella, di cui sono il presidente. Eh, sono qui ovviamente per cercare una rete all'interno del sistema federiciano che si è venuto a creare, quindi un'ottima iniziativa affinché eh, si possa mh, mm, portare i turisti in questi luoghi sulle tracce di Federico II. Io in particolare mi occupo di questi itinerari teatrali e quindi invito tutti gli operatori che poi dovranno divulgare ovviamente ai clienti viaggiatori tedeschi di venire a Cosenza perché ovviamente i personaggi storici che a Cosenza sono passati hanno lasciato delle tracce indelebili, eh, l'ospitalità e soprattutto ovviamente eh, i luoghi che sono splendidi, i luoghi sono splendidi perché al di là del MAB che è un museo all'aperto di arte contemporanea c'è un centro storico inestimabile valore e probabilmente questo è il vero tesoro che spinge attualmente i viaggiatori a venire nella nostra città. I tedeschi vengono per Federico II, Stupor Mundi o ancora per Alarico e quindi noi organizziamo questo itinerario teatrale con cantastorie di attori costumi d'epoca che anche in lingua tedesca con la recitazione fanno rivivere queste emozioni lontane nel tempo ma non nel sentimento. Ecco, Cosenza è una città aperta dove si respira un messaggio eh, di pace universale, tra l'altro siamo entrati anche in un circuito dove stiamo per essere eh, catalogati UNESCO come monumento di pace, il Duomo, e quindi ci sono veramente dei tesori da scoprire sempre. Salve, io sono Roberta Conti, sono la responsabile di un'agenzia di servizi culturali. Organizzo eh, itinerari turistici e visite guidate in, eh, in Basilicata, in modo particolare eh, nel territorio interessato dal Parco Nazionale Appennino Lucano Valdagri Lago Negrese. Sono anche guida ufficiale del parco, collaboro con i quindi i centri di educazione ambientale, sono qui con una mia amica anche lei guida del parco. Eh, promuoviamo il parco, mh, mm, la caratteristica del parco è la biodiversità. Eh, venire nel nostro parco significa immergersi nella natura, ehm, il periodo più bello è la primavera, ci sono orchidee spontanee che nascono quindi spontaneamente in questi posti, bellissimi, eh, c'è un'area archeologica di Grumento molto bella, una piccola Roma e ancora ci sono dei borghi medievali molto belli. Veniteci a trovare che è veramente bellissimo.